Da skal vi vise eh, kort og enkelt hvordan man griller og steiker fisk i panne eller på grill. Grillpanne som vi bruker her i dag. Vi skal eh, steike kveite. Den eh, krever ingen forbehandling i form av noe panering eller lignende. Visse fisker kan være greit å panere i mel før man steiker det. Makrell f.eks. eller sei. Fisker som er litt løsere i konsistensen, for å si det på den måten, de kan være greie å panere i mel før man steiker det. Kveita den er helt naturell, skinn og beinfri. Vi salter og peprer. Det å grille og steke kveite er på mange måter to sider av samme sak. Det er egentlig kun eh, smaksforskjellen helt på slutten som er forskjellen, men steketid og sånt noe, det er ganske likt. Og når vi steker i panne, så har vi olje i panna. Når vi steker på grillpanne, så har vi olje på fisken. Vi vil ikke ha for mye olje i grillpanna. Da får man ikke fram det fine grillmønsteret vi ønsker. Eh, kveite er en av de fiskene som tar kortest tid å steke. Den blir veldig fort overstekt hvis du steker den for mye, så her gjelder det å passe på. Eh, det som også er forskjellen når vi steker i panne versus grill, det er at i panne så pleier vi å steke den eh, nesten ferdig på den ene siden. Så snur vi den rundt, og så har vi en liten, eh, liten klatt med smør som vi glaserer rundt fisken for å få en god smørsmak på den. Så avslutter vi med sitron. Avslutter med sitron gjør vi på den grilla òg, men vi klarer ikke å få til den samme effekten med smør i en grillpanne. Så derfor dropper vi det. Vi snur ikke fisken rundt tett ennå, vi snur den bare andre veien, slik at han får et fint rutete grillmønster. Da tar jeg og snur eh, fisken som ligger i panna. Og så har vi i litt smør med en gang. Det man da gjør, smelter smøret. Og så glaserer vi fisken over. Eller smøret over fisken. Og dette gjør vi for at smøret ikke skal eh, brenne seg, men eh, at man skal få alle de gode smakene fra smøret med på fisken. Heller man det bare over. Står man og glaserer sånn til fisken er ferdig. Ligger den og koser seg i eh, i masse deilig smør. Så kjenner man på fisken etter hvert. Yes, nå er den klar. Så avslutter vi med litt eh, sitronsaft på begge. Sitron på syre på fisk er veldig godt. Da har vi en grilla kveite, og vi har en stekt kveite.